Uite, mă grăbesc foarte tare să ajung la un workshop, vreau să-ți improvizez despre a intimida. Um, pentru mine a intimida înseamnă a speria pe cineva și mi-aduc foarte bine aminte când eram mică, mă intimidau staturile înalte ale oamenilor, de fapt orice om care era mai înalt ca mine mă intimida. Și pe lângă asta mă intimidau mutrele serioase cu mustăți din alea stufoase și serioase și cu ochelari. Și acum când am făcut mare chipurile, mă gândesc dacă aș putea și aș avea o putere fantastică, aș uh, dezvălui tuturor copiilor de pe planetă că oamenii mari, figuri cât mai fioroase care vor să-i intimideze pe copii sau poate nu-și dau seama, dar asta fac, sunt de fapt niște copii foarte speriați în interiorul lor care nu știu cum să-i fac și pe ei să se, să învăț să se joace. Mi-aș dori tare mult să, să nu ne mai uh, prefacem că suntem atât de maturi de fapt ce înseamnă maturitatea. Ceau!